是来做什么的？我今天是负责来买菜的。呃，先来个金针菇，啊，再一个青椒，再一个红西葫。要选什么肉呢？ 请记得要开字幕哦。今天要做的是青椒炒肉丝跟菇菇汤。青椒呢，因为能通过发汗而降温，并且缓解肌肉疼痛，所以有解热镇痛的功效。然后我们要把青椒呢，因为是要做炒肉丝，所以青椒要把它洗，只要把它清干净才行。然后把它切成条状。 东西都切好了，那我们准备要炒青椒炒肉了。再来，我们要介绍是猪肉。猪肉可以补充人体蛋白质和矿物质，有润肠胃、补肾气、解热毒的功效。那我们先倒一些油底，然后等油热了之后，就可以加红萝卜下去。先倒进红萝卜下去，然后等红萝卜差不多有点变色，就是有点变得浅色了一点。 胡萝卜好了之后，就加入进去，炒到半熟就可以了。半熟之后，就可以加上洋葱进去，加入青椒，炒到软，然后熟了就可以了。 再加点水，让它焖一下。好，焖差不多了，就把它打开。然后就要加点盐巴，然后再稍微炒一下。 介绍是菇有金针菇、红喜菇和雪白菇，然后这边是已经有些洗好并且分开过了。再来是香菇，金针菇呢有补肝益肠胃跟促进头脑发展的作用，还蛮适合小孩子吃的。然后我们要先把它的头呢把它切掉，我们金针菇呢要把它撕成一条一条的。香菇呢有看物质。 对于子宫颈癌或乳腺癌有一定的作用。有些习惯会先把头这个小小的头先切掉，然后一样把香菇切成条状，等一下要煮成菇菇汤。看这样，水白菇主要成分为多糖体，里面含有维生素 B 群，还有低脂低热量，是个很有营养的菇类哦。 黄喜菇有抗氧化，可以延缓老化的功效，提升免疫力。与不同菇类一起食用的话，效果更加分。那我们先来煮菇汤吧，水刚刚已经有先滚好了，然后我们只要把菇类加进去，再加上鸡粉跟盐巴就可以了。加点盐少，可以再多加一点。 加两匙鸡粉，我后再倒一点点盐下去。做好一汤一菜了，接下来有请两位试吃员。味道不会太咸，也不会太淡，就是适中，然后猪肉也不会太咸或是太硬。那石方呢？很软。 配那个青椒刚刚好，那青椒味道？青椒不会很重，都是扎起来的。好，谢谢。汤的味道的话，则是咬起来非常的软。我之所以想要做这道青椒炒螺丝，是因为有去过一家原住民餐厅。 个人觉得他的餐厅料理都很好吃，然后其中有一有一道料理跟这青椒炒肉丝很像，那我很想要做做看。至于咕咕汤呢，是一个很适合冬天喝的汤，里面富含了各种营养，所以还蛮推荐的。